Mm-hmm. Eine frei habe ich gehabt. Ja. Die muss gut gewesen sein, wenn nicht, dann habe ich das gehabt. Okay, ein Video mal. Hä? Ein Video jetzt, oder? Ja. Hast du zugeschaut, oder? Ja. Kann man so jetzt stehen, da aufpassen, steckt man da was?